Kaixo, John Martin tejeria naiz. Lasarte horiako EH Bilduren alkate gaia. egiten dut lan, eta bertako enpresa batzorreko kide ere ba naiz. Azken urte hauetan, langile mugimenduan aritu naiz buru belarri. Orain, udalgintzara jauzi egingo dut. Ardura handiarekin, baina gogotsu eta ilusioz gainezka. Lasarte horian, bada elkarte ugari. Arlo askotan lan egiten dutenak, guk elkarte hauek udaletxaren jardunarekin sinkronizatu nahi dugu. Eta denon artean, lasarte horia hobeago bat eraiki. Pareki bidean urrats sendoak emanez eta euskaraz. Horretarako guztiz beharrezkoa den herritarren benetazko parte hartzea sustatuko dugu. Udalaren kudeak eta zorrotz eta garden baten bidez. Bidea, azten ari gara, bertan egingo dugu topo. Ondo izan.